you and me. Si et mires al mirall fixament als ulls Estamos en Formentera presentando el Son Eje Posidonia. Que es un festival muy interesante porque une muchas cosas, ¿no? Música, eh, conocer el, lugar, eh, gastronomía, Estrella Galicia nos dice un día eh, si podemos hacer una especie de sinsal en otra isla, ¿no? y como somos especialistas en islas, pues en una isla también muy especial como es Formentera, pues un poco con el concepto que, nosotros presentamos en, el evento de la isla de San Simón en Galicia, combinado con un proyecto solidario como es el, el de la Posidonia. La verdad es que ha sido todo irlo descubriendo un poco sobre la marcha. Yo sabía que venía y que iba a tocar unas canciones, pero no sabía muy bien con quién más iba a tocar. A cada momento voy descubriendo lo que va a pasar y voy encontrando parajes increíbles de Formentera. Eventos como estos al final son los que también están generando pues una empatía con el público, que creo que eso es muy importante y sobre todo para proyectos así. Creo que el público tiene que convivir y ser partícipe del, mismo y lo necesita y yo creo que también es una manera de retroalimentarse.